Ну що, привіт, Віталік Андрейчук та вся твоя шарашкіна контора будуй тіло. Тоже мені назва. Ти що сильно строїтель чи що? Якщо строїтель, іди егоїст дострой на 33-му. Да, да, чули про вас. Це ж ви, ті, що роблять з людей худих і нещасних. Прям не тренер, а пенсійний фонд якийсь. Коротше так, даємо тобі один єдиний шанс. Або ти нас, або ми тебе.